Wieża ciśnień w Jaworze zbudowana w najwyższym punkcie tego miasta Wieżę wybudowano w 1887 roku w chwili obecnej mieści się przy placu Seniora i okolica tejże wieży wygląda tak czyli tak wygląda plac Seniora w Jaworze